de beursnieuwsupdate van week 12. Dan laat je eigenlijk heel veel belastingvoordeel eh, liggen. Nou, mijn doel is voor beleggen natuurlijk om fired te worden. We are making a special giveaway of 3 tickets for ETH Day and 3 tickets for DeFi Day. In dit talkshow behandelen wij beursnieuws, belegging praktijk Tech versus Fund, FIRE en natuurlijk crypto. Daarnaast houden wij een kuske portfolio bij te gast, financiële influencers en professionele beleggers. En maak jij kans op leuke prijzen met Raad het Aandeel. In het tweede Fire and Crypto item deelt Thomas van Ossenbrugge van Brand New Day een tip over belastingaangifte. Introduceer ik, Sita Sengelu, een nieuwe Kuske-gezicht. En spreek ik met Eleanor van Crypto en delen wij een giveaway voor het grootste crypto-event Dev Connect in Amsterdam in april. Daarnaast maak jij kans op een overnachting in The Arcade Hotel in Amsterdam bij Raad het Aandeel. nieuws de beursnieuwsupdate van week 12. Lees de gehele update via de website op de blog. De Nederlandse bank legt in een long read uit hoe wij geraakt worden economisch door de oorlog in Oekraïne. En het is een scenario voor tegenvallers. Ze verwachten dat de inflatie verder zal oplopen, maar volgend jaar zal afnemen naar 2,8%. De oorlog in Oekraïne kan echt de route in het eten gooien en daarom hebben ze wat tegenvallers waar wij rekening mee moeten houden op een rijtje gezet de cryptowereld binnenkort onder toezicht. Het zal de gebruikers van de digitale munteenheden beschermen tegen risico's en de financiële en monetaire stabiliteit bewaken. India is een onderbelichte parel. Het land heeft vorig jaar het hoogste bedrag aan directe buitenlandse investeringen binnengehaald. En ze willen nog meer investeringen voor het komende jaar, blijkt uit een ambitieuze begroting. Credit Suisse heeft het koersdoel van JET verlaagd. Het koersdoel is verlaagd van 74 pond naar 53 pond. Dit heeft mede te maken door de lagere waardering van het belang in iFood. Fire. Thomas, wat doe je hier precies? Eh, ik ben bij Brand New Day verantwoordelijk voor een groot deel van de communicatie. Eh, betekent dus dat ik heel veel schrijf over beleggen, pensioen, persoonlijke financiën. Top. En eh, nou ja, de FIRE movement, Financial Independence Retire Early, is natuurlijk super populair. Ja. Ehm, hoe spelen jullie daar eh, op in als Brand Day? we gaan daar niet specifiek op in. Het is niet zo dat wij echt bezig zijn met de FIRE movement, mhm. maar we zijn er natuurlijk wel bewust van. En eigenlijk zijn onze producten zijn al onbewust helemaal geketerd naar die FIRE movement. Uh, want je hebt een enorme spreiding, mhm. eh, je hebt enorm lage kosten eh, en je hebt die dividendefficiëntie, waardoor je op de lange termijn ja, veel meer rendement overhoudt. En dat is ja, voor mensen die fire willen worden, is dat best belangrijk. Inderdaad. Nou ja, binnenkort komen de belastingaangiften er natuurlijk aan. Ik las een blog ook op jullie website over de belastingaangifte. Ja, klopt. Heb je toevallig nog wat tips voor de kijkers? Nou ja, één tip. Als je jaarruimte hebt, dan laat je eigenlijk heel veel belastingvoordeel liggen. Ehm, en het, ja, je kunt je jaarruimte van vorig jaar, kun je, die mag je niet meer eh, storten op dit moment. Maar je kunt wel misschien al je jaarruimte voor dit jaar eh, berekenen. En dan kun je, dat, kun je dat dit jaar op een pensioenrekening storten. En dus volgend jaar profiteren van heel veel belastingvoordeel. Oké, okay, en die jaarruimte, hoe doe je dat dan? Eh, nou, je hebt daarvoor een aantal dingen nodig. je moet weten wat je aan pensioen opbouwt bij een eventuele werkgever. Daar heb je een document voor nodig, dat heet de factor A. Ehm, als je bijvoorbeeld ZZP'er bent, ja, dan heb je dat document niet, want dan bouw je geen pensioen op. Mhm. Ehm, dan heb je eigenlijk alleen eh, je inkomen van vorig jaar nodig. Eh, en dat vind je natuurlijk gewoon op, de op je belastingaangifte. Uh, volgens hoef je niet zelf eh, aan de slag met de lastenberekening. Wij hebben op onze website hebben we gewoon een hele eenvoudige tool. Waarmee je een aantal gegevens invult en dan komt je eigenlijk je jaarruimte, dus het bedrag dat je mag storten op zo'n pensioenrekening, komt er meteen uitrollen. Oh, nou dat is een hele interessante inderdaad. Ja. Top, nou bedankt voor de tips. Fire and Crypto. Storytelling. In het Kuske-item Fire and Crypto hebben we ook altijd een deeltje storytelling, waarbij een trouwe Kuske-volger nou ja, zijn of haar verhaal vertelt. In dit geval is het hele speciale, want ik zit hier naast Merengen en zij heeft het aandeel goed geraden. Netflix beraadt het aandeel. Daarnaast kan ik Merengen ook introduceren als het nieuwe Kuske-gezicht. Dus Merengen, nou ja, eh, vertel me wat, ja, vertel wat over jezelf. Nou, ik ben Marenge, uh, ben 25 jaar en eh, ja, ik kwam eigenlijk door de belegsfeer kwam ik in contact. Ja, zodoende ging ik me steeds meer informeren en ging kennis opdoen. En kwam ik er eigenlijk achter dat kennis opdoen over de beurs best wel heel erg complex is. Je hebt verschillende influencers. <laughs> ja. Je hebt verschillende onderzoeken die gedaan zijn. zoveel platform die ja, zoveel informatie verschaffen waar je eigenlijk eh, door boom bos niet meer ziet. En, uh, en toen kwam Kuske. <laughs> ja, ja, <laughs> dat ja waar je eh, eigenlijk wel echt ja, waar naar op zoek bent. Dus eigenlijk was het, ja, zo ook het contact toen ik jullie zag de belegsverf. Ja, goh, dit is eigenlijk precies <laughs> hoe het zit. Je ziet door de boom bos niet meer. Je wilt geïnspireerd raken, gemotiveerd raken, maar je weet eigenlijk niet meer hoe. Ja. Dus, en ook een beetje dat eigen tijdse tenminste, dat had ik heel erg toen ik. Ehm, op zoek ging naar informatie over beleggen, dan eh, was het toch veelal wel saai. Weet je? Alleen maar tekst, eh, <clears throat> veel data en ja, helemaal als je, nog niet, <laughs> ja, als je nog niet zoveel verstand van beleggen hebt eh, en je eigenlijk ook niet helemaal erin zit om echt keihard te traden of zo, dan is die informatie gewoon too much en haak je al gauw af. Dus ik vond het heel erg belangrijk inderdaad om, om content wat eigen ze wat leuker te maken. Ja, ja, dus je gaat beginnen met boeken lezen als de, de standaard, de intelligente belegger en leer beleggen als Warren Buffett en ja, ehm, ja Rich Dad Poor Dad en nou, nu dus het nieuwe boek om, eh, eh, door te kunnen lezen. Wat ik heel erg belangrijk vind is een bepaalde groeimindset te creëren en eh, de basis daarvan is dus de controle houden over jezelf en dat is af en toe nog een beetje lastig. <laughs> Maar... Wat is jouw stip? Wat is jouw doel, zeg maar, met beleggen? Nou, mijn doel is voor beleggen natuurlijk om fired te worden. En ik denk niet dat ik hoef te retire. Ik wil altijd wel bezig blijven met werken of zo. Ja, nee, dat is inderdaad ook mijn ding. Gewoon fire. Ja, dat is het dus eigenlijk. Ja, ja, ja, ja. Nog een, eigenlijk een hele leuke quote. En ehm, ja, het is eigenlijk ook wel een hele bekende quote. Maar ik denk onder de jonge beleggers wel onwijs belangrijk. Ook op het gebied van de termijn denken. Alhoewel dat soms best wel lastig is. Mhm. Maar het is echt heel erg belangrijk om na te gaan van dat de tijd in de markt veel belangrijker is dan tijd in de markt. Er is geen juist moment om in te stappen. Je moet het gewoon doen. Ja. En, eh, maar doe het gewoon wel, wel overwogen. Zet een doel op voor jezelf en een strategie. En ja, dan komt het wel goed. Of buy gewoon random een keer iets. Ja. Niet te veel natuurlijk, niet te geld <laughs> wat je niet kan missen. Ja, ja, en eh, dan kan je altijd nog in verdiepen. Ja, en wat jij inderdaad zegt, gewoon doen, is dat mijn ouders ook altijd gestimuleerd hebben bijvoorbeeld. Ehm, ik vond het eng. Het was allemaal super spannend. Crypto. Vind je het interessant? Like de post, deel het met anderen. Abonneer en volg ons op socials. Zet je notificaties aan. I'm here with Eleanor. Eh, Eleanor is from Crypto Kennel. Can you talk a bit more about CryptoCanal. Yeah, of course. Uh, thank you for having me. Uh, CryptoCanal basically offers education, events, and consultancy services for the cryptocurrency industry. So it's yeah, very specific. <laughs> That's really cool. You also do meetups and stuff, right? Yeah, I host uh, two meetups every month in Amsterdam. So I host Crypto Tech and Crypto Drinks. Um, so yeah, those are two great meetups to basically gather the community in Amsterdam, specifically around cryptocurrencies and development. I think that's a very good combination, crypto and drinks. <laughs> yeah. Okay, Crypto Tech has a little bit of content uh, because I wanted to basically, yes, have drinks network, but also like offer some knowledge to people. But Crypto Drinks is just drinks. So, two even like format. That. <laughs> Yeah. Can you give us a bit of an update about the, like the crypto world now? Yeah, there's a lot of things happening right now, and I think for a lot of people in the world, uh, especially regarding the conflict in, between Russia and Ukraine, uh, we're seeing what it means to have people locked out of their bank accounts or basically, you know, not being able to move funds. Um, and on both sides, I think cryptocurrencies have been really making a difference. Uh, Ukraine has been able to raise over a hundred million uh, worth of cryptocurrencies in support. Uh, so yeah, just to show that uh, cryptocurrency more than trading, even though here I know we talk about investment a lot, but it's definitely also as a mean, you know, medium of exchange and to really be able to have this permissionless uh, network, uh, electronic money that doesn't care about who you are or where you live. You're hosting an event or like two events. Yes. Can you tell me more about it? Because I think it's just like really the top of the iceberg while there's like yeah i have to pinch myself a little bit mm-hmm. about this whole thing but <laughs> yeah thank you i, I need it uh, but basically uh, in short um, deaf connect is coming to amsterdam and deaf connect is a new format uh, organized by the ethereum foundation and the, the def con team basically I've, <laughs> I've never seen this i've been cryptoing since 2017 you started earlier than me actually <laughs> with your own events yeah. Um, but I've never seen this much enthusiasm for Amsterdam coming, especially from the Ethereum, you know, ecosystem. Honored really to be part of it and to be organizing myself uh, ETH Day on the 18th of April and DeFi Day on the 25th of April. So ETH Day, basically, I'm trying to compact everything that's happening during the week into one day because I realize that not everybody, well, you know, wants to go to a specifically a uh, layer two or a ZK rollups event. We also have a bunch of other events that are more open, um, and we have hackathons going on. So there's a hackathon. Yeah, hackathons happening at the Burst actually. Uh, the Burst will be having a hackathon from the I think 22nd to the 24th of April. What is it? Uh, it's basically <laughs> you put a bunch of developers together, you give them a list of challenges and companies that are like, okay, we want you to solve X, we want you to solve Y. Uh, there's prices going on. People can create teams and join to hack, basically. So you have a time limit and you're like you're working really hard to oh, basically wow. solve something. That's that a hackathon. Awesome. And, and so tell me a bit more also about the second event. Yes, so DeFi Day on the 25th of April at the transfer, at, at the Packages Reicher actually. Um, that one is that one's going a bit more niche again, but basically we couldn't have a whole week dedicated to Ethereum's development mm -hmm. and whatever is happening currently with Ethereum itself without talking about everything that was built on top of Ethereum. So everything that's linked to decentralized finance, the whole DeFi world. Uh, so we're going to be specifically that event is dedicated to decentralized finance. On the 18th, Cusco will be there uh, on the ETH day uh, just to like check around what's going on, and we of course will film it. Um, and next to that, we have something special for you. Yeah, so we're really happy basically for every Kuska fan out there and who wishes to be there for ETH Day or DeFi Day. We are making a special giveaway of three tickets for ETH Day and three tickets for DeFi Day. So maybe you have a chance to be there. Crossing my fingers for you guys. Thank you so much. Maak kans op een ticket ter waarde van 125 euro voor ETH Day of een ticket ter waarde van 175 euro voor DeFi Day. Vul het formulier op de website in. Bedankt Thomas van Ossenbrugge van Brand New Day voor de handige belastingaangifte tips. Daarnaast kijk ik uit naar de motiverende mindset die Merenge gaat delen met Kuske. En ik wil Eleanor van Crypto Kennel bedanken om de Kuske-kijkers de kans te geven om bij het grootste crypto-event aanwezig te zijn. Kuske bedankt haar vrienden van Eck en Beurspro die de talkshow mede mogelijk hebben gemaakt. Adviezen zijn gegeven op persoonlijke titel en onafhankelijk van Kuske tot stand gekomen. Deze talkshow bestaat uit vier blokken. Beursnieuws, beleggen in praktijk, Tech versus Fund, FIRE en Crypto. Bekijk, luister of lees de blokken via YouTube, Instagram of op de website www.kuske.com. Zoals gewoonlijk sluiten we deze show af met Raad het Aandeel. Raad het Aandeel. Iedere maand maak jij weer kans op leuke prijzen door het aandeel te raden en in te vullen op www.kuske.com slash raad het aandeel. Het aandeel van vorige maand werd al gauw goed geraden. Het ging hier namelijk om het aandeel Netflix. Deze maand maak jij kans op een overnachting in het Arcade Hotel te Amsterdam. Welk aandeel van het techbedrijf, bekend van het Habbo en Hideaway Hotel en sponsor van een Divisie voetbalclub, heeft met een omzetgroei in het vierde kwartaal van 120% ten opzichte van een jaar eerder zijn eigen groeivoorspellingen overtroffen? Weet jij het aandeel? Ga dan direct naar www.kuske.com slash raad het aandeel en maak kans op een overnachting in het Arcade Hotel in Amsterdam. Wekelijks een nieuw item. What's up next? Beursnieuws. Vind je het interessant? Like de post, deel het met anderen. Abonneer en volg ons op socials. Zet je notificaties aan.